Varför väntar du inte på mig? Nej, jag bara... Har det hänt något? Det är Bianca. Hon vill inte vara med mig mer. Hon har gjort slut. Oj. Shit som varför? Jag fattar verkligen inte. Har jag gjort något fel? Nej, det löser sig. Mm. Kanske. Men det känns konstigt, typ. Som att något fattas. Det är såklart det känns så först, men det finns ju faktiskt andra tjejer. Mm. Men ingen som Bianca. Kom igen. Vem vill inte ha en dunderkille som dig? Kom nu, skitunge, så går vi.